hello guys welcome back to my channel one second कैसे हैं आप लोग आई होप गाइस आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे लॉकडाउन के कारण मैं अपना वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा और ना शूट कर पा रहा हूँ गाइस ओ सीट सीट गया गया यो बर्थडे फाइनली मैं थोड़ा सा बच गया लग रहा तो इसी के टच ही हो जाएगा गाड़ी तो मेरे को तो डर लग गया तो एक टाइम के लिए आफ्टर लॉन्ग टाइम के बाद मैं जा रहा हूँ काकू का दुकान नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है बहुत ही खूबसूरत माशा अल्लाह और इस व्यू का मजा लेते हुए सामने देखो चांद कितना खूबसूरत व्यू है ओह मज़ा आ रहा है आज बहुत दिन बाद और बहुत ही जल्द हम लोग अब पहुँचने ही वाले हैं और थोड़ा दूर बाकी रह गया जो मेरे लाइक व्यूज़ आ रहे हैं लेकिन मेरे चैनल को कोई सब्सक्राइब नहीं कर रहा है सो गाइस प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो और एक सबसे बड़ा काम आप लोग को लाइक और सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइटम को प्रेस कर देना है बेल आइकन को प्रेस करने के बाद ही मेरा वीडियो का फर्स्ट नोटिफिकेशन आप ही के पास आता है so guys please bell icon को भी प्रेस करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना आई होप आप लोग बहुत मज़ा ले रहे होगा इस वीडियो में सब ना ही कोई काम मिला ना ही कोई काम का रिक्वायरमेंट है कर्जा में ज़िंदगी कट रहा है भगवान से दुआ करता हूँ कि बहुत ही जल्दी कोरोना हट जाए और आगे के जैसा सब हो ये जो लाइव है ना ठग लाइव से भी गया गुजरा है बोले तो एकदम सरा हुआ बेकार पास मारने वाली पर क्या कर सकते हैं इसी करके चलना होगा गाइस हिम्मत नहीं हारना है जिसके लिए आया था वो काम हो गया और अब मैं जा रहा हूँ घर के तरफ और मैं वेट कर रहा हूँ मेरा दोस्त लोग का जो भी पीछे है वो लोग आ ही रहे हैं अब टेक्निक का मजा लेते हुए हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं मैगी और चाय पी के मस्त बहुत मज़ा आ गया है बहुत दिन बाद बाहर का खाना खाया तो फाइनली सब लोग आ गए अब अभी हम लोग जा रहे हैं घर क्राउड देखो गाइस इधर भी थोड़ा क्राउड है उधर भी बहुत क्राउड है मतलब आज चीज़ स्पेशल है इसे लग रहा था कि कोई आया हुआ टाटा बाय बाय भाई लोग फिर मिलते हैं अगले हफ्ते इसी के तरह आज का वीडियो ख़त्म होता है गाइस आई होप आप लोग को वीडियो बहुत अच्छा लगा और वीडियो अच्छी लगी है तो गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक